Hari ini tepatnya sundown atau sore hari waktu Israel. Bangsa Israel memasuki tahun yang baru. Saudara kita ini bukan Israel yang jasmani. Tetapi seperti yang beberapa kali saya pernah sampaikan. Bahwa kita ini adalah Israel yang rohani yang dicangkokkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa terima keselamatan yang harusnya hak nomor satu buat bangsa Israel. Nah, seperti saya khotbahkan ada getah saudara. Ada getah ajaib, ada getah berlimpah. Salah satunya adalah berkat tahun baru. Setiap pergantian tahun menjadi saat yang sangat penting untuk bangsa Israel. Karena ada pesan Tuhan yang membuat bangsa Israel harus mengerti apa yang mereka harus lakukan. Hari ini waktu saya tidak panjang untuk menjelaskan. Nanti hari Minggu atau minggu depan ya saya berharap minggu ini, entah saya dulu atau Ibu Linda dulu, untuk uh, kita menjelaskan. Kalau Bapak Ibu perhatikan lihat di YouTube atau di uh, media. Hari-hari ini begitu banyak gereja, orang-orang Kristen yang ikut menikmati, ingin menghisap berkat dari bangsa pilihan Tuhan. Begitu banyak saudara arti dari uh, eh, pay bed. Pay itu mulut, bed itu rumah. Mulut Tuhan sedang ditujukan khusus kepada rumahnya, kepada gerejanya, Banyak Bapak Ibu artinya. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan satu bagian kecil yang menurut saya ini sangat penting. Karena di dalamnya ada bagian-bagian kita. Ya, orang lebih senang, oh, aku terima berkat ini, terima berkat ini. sebenarnya hukum kita itu hukum perjanjian. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak melakukan bagian kita, nggak bisa Bapak Ibu. Contoh, kalau saya bukan Israel, ya sudah lepas, sudah nggak bisa nikmati apa-apa. Tapi kalau sudah percaya bahwa kita sebagai Yesaya 60, sebagai tanaman yang dicangkokkan, ada nubuat. Kalau Yesaya 60 itu tentang gereja Tuhan, Bapak Ibu. Ya, anak bungsu kembali, itu gereja Tuhan Yesaya 60. Jadi tertuju buat kita, rumah Tuhan. Nah bagaimana rumah Tuhan bisa mengalami hal yang ajaib seperti Yesaya 60? Tidak bisa tidak, kita harus lewati satu bagian ini. Next. Bapak Ibu ini kedengaran tidak enak. Ya, gambarnya menyeramkan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Perhatikan, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Payback adalah mulut Tuhan. Tuhan sedang mengoreksi. Tuhan sedang membersihkan. Tuhan sedang beracara. Kalau Bapak Ibu lihat penghakiman artinya, Tuhan sedang memisahkan. Supaya ada gereja Tuhan, ada rumah Tuhan, yang di pemandangan Tuhan layak. Yang dibedakan seperti Mazmur 91. Engkau akan melihat sebelah kiri seribu, sebelah kanan sepuluh ribu. Tapi itu tidak akan menimpamu. Kalau engkau kenang, kau Tuhan sembuhkan. Saudara itu semua akan terjadi kalau ini dilakukan. Kita jangan sampai jadi hamba upahan. Yang kalau mengerjakan, yang enak mengerjakan, yang dapat duit. Ini yang sedang dibersihkan Bapak Ibu. Bahwa sesungguhnya hari itu datang gak bisa tidak. Menyala seperti parapian. Maka semua orang gegabah. Maka Bapak Ibu, kalau penghakiman dimulai, kalau gegabah, setiap orang yang berbuat fasik seperti jerami akan terbakar. Itu semua Tuhan izinkan Bapak Ibu. Tuhan akan membedakan. Ada orang yang terbakar hari-hari ini, kecewa, marah. Ekonominya kena. Hidupnya kena. Oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang. Ini hati-hati sudah. Kalau tidak bertobat, tidak menyadari akan habis sudah. Tetapi beda ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku. Bagi kita akan terbit surya kebenaran. Yang percaya katakan, halo, mari baca bersama saya. Kamu diganti saya, dua tiga. Tetapi saya yang takut akan Tuhan, bagi saya akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Saya akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lebu lepas kandang. Yang percaya katakan, saya pilih ini Bapak Ibu. Saya pilih dibersihkan. Saya pilih memang kita sempat mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi saya pilih Tuhan sembuhkan. Jangan terbakar. Jangan habisi. Next. Ini Bapak Ibu yang saya kenapa hari ini pengen sampaikan. Setiap kita mesti introspeksi diri. Setiap kita mesti mewaspadai hidup kita masing-masing. Kenapa? Karena kalau Tuhan berkata penghakiman dimulai, itu yang menghakimi Tuhan. Bukan manusia saling menghakimi. Bukan orang Kristen saling menghakimi. Ini keliru Bapak Ibu. Itu yang terbakar. Bukan kita saling menilai. Bukan kita saling menghakimi. Tapi periksa diri. Kita seringkali tajam melihat selumbar mata di mata orang. Tapi balok di mata kita, kita tidak perhatikan. Ini yang bahaya, ini yang bahaya. Saya beri contoh apa yang ada dalam rumah Tuhan. Yohanes 21 ini cerita bagus sudah. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata pada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Saudara Petrus hatinya sudah mulai tidak baik. Petrus hatinya mulai tercemar. Petrus mulai memikirkan dirinya. Ada persaingan yang perlu dibersihkan oleh Tuhan. Saya tanya saudara, orang kalau sudah akrab di Israel, itu gak berkata dia. Jadi contoh ya, saya ini Petrus, ada Yohanes, ini yang namanya Yohanes. Saya berkata Tuhan Yesus, apa yang terjadi buat Yohanes? Ngerti Bapak Ibu? Itu kasih. Tapi kalau dia seolah-olah gak ngerti, maka dari itu di Alkitab yang paling sulit itu yang tersirat. Hari-hari ini hati-hati Bapak Ibu. Ada teologi kritisi namanya. Belajar teologi tapi untuk mengkritik, mengkritik, mengkritik. Saudara, saya punya saudara yang saya pernah cerita ya. Ambil S2 di Yerusalem. Saudara dia bilang, sejarah itu bingung repot. Katolik yang dulu dengan yang sekarang berbeda. Kristen sekarang dengan Kristen yang ortodoks yang lama beda. Uh, Yahudi yang ortodoks dan Yahudi modern beda. Kalau bedanya sedikit kadang-kadang nggak masalah. Ini bedanya bisa jauh. Maka dia bilang gak ada orang hebat, orang ngerti. Oh ini pendeta salah, itu pendeta salah. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita semua hanya mengerti sedikit dan begitu banyak orang nanti kita saling melengkapi. Nah Bapak Ibu perhatiin ya. Dengan kata harus gini. Tuhan apa yang terjadi buat Yohanes nih temanku saudaraku ini. Dia nggak dia. Hatinya mulai gak baik Bapak Ibu. Bahasa Ibrani-nya kepo. Betul kan? Kalau makanan yang Cimeme sering kasih apa namanya itu, Eh? Kimpo itu enak. Kalau kepo, ah iya itu saudara. Kalau kepo jadi gini saudara. Kalau kimpo, ya kimpo enak itu. Dalamnya gula jawa, ada apa namanya? Kelapanya, wah itu. Saya ngomong gini saudara ngerti lah, segera kirim. Nah saudara perhatikan jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Itu bukan apa Bapak Ibu? Urusan. Ini yang sedang terjadi hari ini saudara. Ada api-api asing yang saling menghakimi. Orang tidak memperhatikan dirinya. Kebanyakan orang stres karena pekerjaan, karena ini sebagainya. Coba saudara berarti kalau kita banyak kerjaan, kita mikirin banyak jiwa, kita kerja, bisnis, sibuk, saudara nggak bakal punya kesempatan ngurus orang lain. Tapi karena orang kena dampak, terbakar tadi. Kemarahannya seperti Yohanes, eh seperti Petrus iri timbul ini sebagainya. Kenapa aku kok tidak? Kenapa orang lain kok diberkati? Kenapa aku kok kena dampak COVID? Kenapa kok pandemi aku ngalami? Kenapa yang lain tidak? Saudara yang di dalam hidup manusia itu yang kotor sedang dibersihkan oleh Tuhan. Kalau saya dengar kesaksian Pak Daud tahun itu luar biasa. Yang sekarang muncul itu sebenarnya perlu dengerin. Supaya kita punya tambah wawasan Tetapi engkau, apa Bapak Ibu? Dia ngomong kepada Petrus, jalan keluarnya apa? Ikutlah aku. Hati-hati saudara, jangan jadi follower, follower manusia. Apa ya kalau saudara memfollow orang yang sedang terluka. Memfollow orang yang sedang terbakar. Saudara akan terbawa spirit itu. Lebih baik follow Tuhan Yesus. Yang sepakat katakan, Utamakan Tuhan. Waktu doa saudara. Hubungan saudara dengan Tuhan. Itu bukan urusanmu. Ini Tuhan marah saudara. It's not your business. Bukan urusanmu. Ini di dalam rumah Tuhan saudara. Masing-masing doa Tuhan. Kenapa ya aku begini? Tuhan aku harus bagaimana? Jangan, oh, waduh itu keluar andeng-andeng baru. Oh yang itu jerawatnya keluar lagi nih. Oh yang ini, oh itu uh, apa namanya celananya kok bolong ini. Saudara kalau kita mau lihat kesalahan siapapun sangat mudah. Petrus tidak tanya Tuhan, aku harus gimana ya Tuhan? Supaya aku bisa berkenan, supaya aku boleh menyenangkan. Petrus gak begitu, tapi Tuhan, apa yang terjadi dengan dia? Gak ada urusan Bapak Ibu. Nah, dari dulu sudah pernah sudah ada hoax, saudara lihat maka apa? Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku madang, itu bukan. Nih kembali di sini. Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Saudara kalau nolong orang, saudara perlu. Tapi kalau melihat orang lain, saya dari dulu saudara pertama kali bertobat, oh saya banyak kecewa. Saya orang yang non-Kristen. Papa mama saya ditarik ah, ke atas gak ada satu pun. Saya kecewa berkali-kali. Tapi Tuhan ajar kamu harus mengampuni. Saudara pernah ingat kan ada pendeta yang omongannya gak enak sekali. Sampai saya dipepet Tuhan ketemu di bus dari Pekalongan sampai Tegal. Duduknya bisa jejer. Tuhan bilang, kamu harus ngampuni dia. saya nah, lihat ada pendeta yang cerai. Saya lihat ada pendeta yang kawin lagi. Saya lihat ada pendeta yang korupsi. Tuhan berkata, it's not your business. Itu bukan urusan. Bagian saya mendoakan sudah pernah ingat, saya pernah cerita ada hamba Tuhan ngomong, oh hari ini yang menyelamatkan bukan Tuhan. Saya japri loh. Saya nggak pernah ngomong di depan umum, saya japri. Saya bilang, Pak, sorry ya. Saya nggak begitu kenal. Tapi saya lihat karena Bapak pendeta, Bapak sebagai pendeta. Itu omongan Bapak bahaya loh. Kalau dikatakan bukan Tuhan yang menolong dalam sikon seperti ini. Saya tegurnya pribadi Bapak Ibu. Ini hati-hati sudah. Next. Nah, saudara, ada dua hal. Ya, kemarin disampaikan oleh Ibu Pendeta, Ibu Pendeta Meta. Ayo baca bersama saya dua tiga. Hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang apa? Hendaklah cepat untuk tetapi lambat untuk dan juga lambat untuk Saudara, ini kuncinya. Minta penguasaan diri. Buka telinga baik-baik. Saudara sikon seperti ini, sikon yang sangat tidak mudah Saya pribadi sudah bergumul betul. Saya bilang, Tuhan, aku lihat ini kok banyak yang yang tidak wajar. Di hati kok nggak enak, saya ngomong saudara, saya ngomong. Ini alami atau bukan? Atau konspirasi tingkat tinggi? Saya banyak dengar saudara, saya banyak dengar. Telinga saya buka, rohani nomor satu, informasi terus saya dengerin. Yang kira-kira oh ini bagus, ini objektif, saya dengerin. Gak mudah buat saya, nah kesalahan saya, saya belum bisa memutuskan saudara. Saya pakai cara engkong Yusak. Masing-masing tanya Tuhan. Tetapi jujur, saya lebih banyak, ayo jangan ngomong dulu, jangan ngomong dulu. Pelajari, pelajari, pelajari, jangan ngomong dulu, jangan putusin dulu. Kenapa? Saya lihat side effect ini, side effect itu saya dengar. Teman saya sendiri sudah. Saya bilang, waduh ini banyak hal yang yang tidak tidak seperti dulu ya. Saya pernah ada dengar vaksin ini sebelumnya, kok nggak seperti sekarang yang menarik Bapak Ibu. Ada beberapa saya punya teman ya, pendeta-pendeta dan di, di dalamnya beberapa dokter. Ada satu yang tidak diperdebatkan mereka. Yaitu apa? Mereka berkata, kok aneh ya? Kok ada istilah booster? Mereka ngomong, saya ngerti tentang vaksin ini dan, dan sebelumnya. Kok aneh ya? Nah dari situ saudara, saya ada kesalahan. Saya bilang, Tuhan, beri saya mimpi. Karena setiap orang beda-beda karunia. Buat saya, saudara, kalau dapat mimpi, saya tahu ini bekal dari Tuhan. Suara bisa jangan clear, jelas sekali. Tulisan bisa clear, jelas sekali. Saya kalau mimpi bisa ada orang ya, bisa lihat sudah ini kaosnya warnanya apa. Ada kembangnya, ada coraknya, saya bisa lihat dalam mimpi. Itu aneh banget. Kalau itu dari Tuhan. Saya nggak sadar, saya paksa Tuhan. Beri saya mimpi. Beri saya mimpi. Apapun kata Tuhan, tak jalani. Karena dari dulu saya tidak hidup karena orang. Saya tidak hidup bukan karena orang lain. Hidup saya karena Tuhan. Saya pernah ngalami di masa dulu di gereja lama. Saya ngalami pada waktu saya suruh doa puasa 100 hari, 40 hari, 160 hari. Saya ngalami saudara kondisi yang tidak enak, tapi tak jalani. Saya bilang, Tuhan apapun kata engkau, tak jalani. Salahnya saya, saya memaksa cara saya harus apa? Ngerti nggak? Harus dengan cara apa? Mimpi.